Тагын да тирәнрәк фикергә тирәнрәк шушы теманы анарга тырышачакбыз. Куль. Җавап бир. Рух мин әмри Рабби. Рух ул Аллаһның әмереннән. Әмер сүзе әлбәттә ул амоним булса да, ике мәгънәдә килә. Берсе әмер, Ягъни, боерык. Икенчесе исә эш мәгънәсендә. Шуның өчен Коръән тәрҗемәсен ачсак, анда укырга була. Рух Аллаһның эшләреннәндер, дип укырга да була. Ләкин укырга да була. Дөнья хакында. Беренче дөнья ул рух дөньясы, икенче дөнья ул нәфес дөньясы дип әйтергә була. Һәм дә әйтергә була. Беренче шушы ике дөньядан беренче дөнья ул Көзге күренгән дөнья, икенче көзге күренмәгән дөнья хакында. Сүз алып бар, алып барырга тырышачакбыз. Ике дөнья. Берсе күзебезгә күренә, Берсе күренми. Гарәп телендә әйтелә Баатин, заһир. Һәм дә Мүлк сүрәсе мисал, Аллаһ Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир рахманир рахим. Тәбәрракаллази биядихил мүлк. Һәр кимчелектән пак булган Аллаһ Тәгалә. Аның әмерендә патшалык, дип әйтелә Мүлк сүрәсендә, беренче аять кәримә. Аның патшалыгында, аның әмерендә бөтен көч-куәт. Һәм дә бу аять Әйтәбез, патшалык. Ягъни шушы сүзне әйтергә була. Әмер әгәләме дип әйтергә була. Бездә, ягъни бездә Россиядә болай мин ишеткән юк сөйләгәннәрен, ләкин чит илләрдә ишеткән бар, алар әйтәләр. Галәмул әмер, әмер галәме дип әйт, ишеткән бар күп очракта. Чөнки алар динне күптән алып баралар, безгә авыр гына килде һәм дә авыр гына бара, скоростьта, тизлектә кечкенә. Шуның өчен безгә бу әкрен генә килгән өчен мин үзем укыганда мисал ишетмәдем. Бу илдә. Чит илдә ишеттем. Аларда бу сүзләр бар, ләкин әле-әле генә ишеткәннәр аңлашыла. Чөнки мисал, мисал түгел, ә нәрсә? Шушы дәрес дип әйтик. Бик җиңел булган дәрес түгел. Ләкин моны да читкә куярга да ярамый, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтелә, Коръән инде фикерләүче кешеләргә. Шуның өчен без фикерләргә тиеш, нинди бар дөнья безнең, Тыш дөнья. Бар эчке дөнья. Һәм дә, минем фикерем буенча, әлбәттә, бу элек булгандыр. Совет властена кадәр булгандыр. Чөнки барыбер калды эзләре, күңел күзе күрмәсә дигән мәсәлән. Маңгай күзенең файдасы юк дигән кебек. Шуңа күңел күзендә Күңел күзе темасын сөйләгәннәр икән элеккеге кешеләр, димәк ки, ул хакта сүз алып барганнар. Күңел ул, как раз безнең икенче дөнья. Күзгә күренмәгән, ул күңел. Шуңа әйтәм, бездә ике дөнья, берсе күзгә күренгән, берсе күзгә күренмәгән. Ләкин һәрбер дөнья үз эчендә аерыла төрле бүлекләргә. Мәсәлән, рух галәмен алсак, рухи байлык, рухи шатлык дигән сүзләр безнең телебездә бар. Аннары Рухи сәламәтлек дип ишеткән дә бар. Бик сирәк кеше куллана, әлбәттә. Күп кеше күчә матди дөньяга. Матди дигәнебез физический дөнья. Ә безнең бар мәгънәви дөнья. Шуңа мәгънәви дигәндә дә күп кеше аны аңламый, чөнки бу инде артык архаизм дип атала. Хотя ничканы архаизм дип әйтергә була, если ул бер кайчанда бетми торган тема. Чөнки ул русча нәрсә дип атала? Духовный мир. Безнең духовный мир бетәчәкмени? Ягъни күңел бетәчәкмени дигән сүз. Күңел күзе, күңел колагы, күңелнең теле ул бер кайчанда бетмичәк. Ул бит күңел мәңге яши. Гәүдә ул картая, гәүдә үлә, әйе. Шуның өчен безнең кешеләр инде матди дөньяга күбрәк бирелеп, мәгънәви дөньяны оныталар. Шуның өчен күп, күп очракта бер кайгылы мәсьәлә булса, Гади генә мисал әйтик, кеше төчкерә башлады. Кемне гаепли? Тәрәзәне гаепли, сквозняк ди. Ягъни җил керде, ул төчкерә. Кеше бара, бара, бара, тырмага басып, тырманың белән күрешә, маңгайы белән. Кемне гаепли? Кем тырманы куйды, аны гаепли. Шулай гомумән яши һәм гел гаепне эзли, я җилдән, я тырнадан, я башка кешедән. Ләкин әгәр дә ул мәгънәви дөньяны караса иде, русча әйткәндә, духовный мир караса иде, ул аңлар иде. Төшкерә башлады, чөнки тәхәрәтне алганда сөйләшеп тәхәрәтне алды. Тырмага басып маңгаена бәргәненә күрә, ул уйлар, Ния мин аны не избежал, бастым тырмага? Ул әйтер иде, Теге гаеплеме, кем куйды? Юк, ул гаеп түгел. Ә сәҗдәгә мин тиз китәм, тавык кебек торам, тавык кебек намаз укыйм. Ят та тор, ят та тор, имән төбе тап-такыр. Шулай уйлар, ә бу Аллаһ теле миңа кисәтә сәҗдәне Төштең икән сәҗдәгә, ашыкмыйча гына турай, арканы турай, тагын сәҗдә кит. Шулай уйлар идең. Менә бу как раз нәрсә дип атала? Мәгънәви фикер. Ләкин бай әйткәнчә күп кеше нәрсәгә бирелде? Матди дөньяга, матди. Ягъни физический мир. Шуңардан да нәтиҗә бар ике дөнья, матди, мәгънәви. Русча әйткәндә, физический мир и духовный мир. Ике дөнья бар. Бу дөнья, безгә күзгә күренгән, һәм дә күзгә күренмәгән икенче дөнья. Ул да булса, рухлар дөньясы. Ныграк аңлашылсын өчен мисал китерергә була әнине. Әни нинди генә бала булсын, баланың чирләгәнен сизә. Ул Кагалымдамы, Наринмардамы, ягъни нинди генә ара булмастан, ул аны сизә. Ничек сизә? Баласы ерак, ничә мең километр еракта эш эшли, анда җәрәхәтләнгәнме гәүдәсе, әнисе аны сизә. Ничек сизә? Җаны. Менә шул җан дигәнебез рух инде ул. Ягъни рухлар галәмендә ул аны сизә. Үзенең улының яки кызының бер кайгылы э, фаҗига дучар булганын әнисе сизә. Менә бу рух галәме. Ә инде гәүдә инде безнең ул бу безнең дөнья галәмендә яши, ягъни физический дөньяда. Шуның өчен шушы рух галәмен алсак, Кешеләрнең ике рухлары бар, ике төрле. Ягъни, берсен әйтәләр, югары рухлы кеше, икенче кешегә әйтәләр, түбән рухлы кеше. Бу икесе бер кеше түгел, әлбәттә. Кеше я югары рухлы була, я да түбән рухлы була. Әлбәттә, кемнең рухы көчле, кемнең рухы нык, ул түземле, сабырлы, ачык фикерле һәм дә уяу кеше. Кемнең рухы түбән, дөньядагы бер Чебен кебек бер кайгы булсын, ул сразу паникага бирелә. Шул ук секундта кайгыра башлый, хәтәф бер чебен кебек бер кайгы мәсьәлә бул, ул кайгыра башлый. Һәм дә монда да әйтеп үтәргә кирәк, гәүдәнең бер мондый мускулмы яки ябыкмы, аңа һич карап булмый. Чөнки без алып барабыз сүз рух турында. Шуның өчен кемдә рухы көчле, ул әлбәттә ул югары югары тәрбияләнгән рухлы кеше һәм дә шушы югары дәрәҗәдә инде ул әлбәттә фәрештәләр дәрәҗәсе дип атала. Тәрбия дигәндә дә әлбәттә монда әти-әнинең тәрбиясе дә керә. Ләкин күп очракта тәрбия керә Бу сүзгә, ул үз үзеңне тәрбиягә керә. Ягъни монда уйламаска, мине әти-әни тәрбияләде, мин шундый рухлы көчле булдым. Юк, алай түгел. Монда бу рухны тәрбияләргә мөмкин үзең үзеңне генә. Кемнең рухы түбән? Кайдан аңларга була, рух түбәнме, юкмы? Рух түбән ул кемгә махсус? Җеннәргә, шайтаннарга, хайваннарга, үсемлекләргә. Ягъни карасаң, аерма бармы? Менә болардан шайтан, җен, хайваннан аерма бармы? Ягъни ашаганда кеше ничек безнең мәкалә бар, яшәргә кирәк план белән, ашарга кирәк грамм белән. Ашаганда аны карыймы, карамыймы? Яки тутыра, тутыра, тутыра, тутыра. Ахырда да аңлагач, артыгы киткәнен, дару эчә. Ашказан эшләми, сары кайный, ди. Димәк ки, хайваннан аермасы нинди? Юк, чөнки хайван шулай ашый-ашый да, шуңа кем менә сыер, сыер, аннары атны кем тота, ул белә. Әгәр ризыкны чамасыз бирсәң, Ул көбенә дә, чирли дә, үлә дә. Ә кеше, кешеләр шулай булса, димәк, аның рухы түбән. Һәм дә шулай бу дәрәҗәдә, димәк, ике дәрәҗә дидек. Берсе югары дәрәҗә, берсе түбән дәрәҗә. Түбән дәрәҗә кемгә махсус? Җиннәргә, шайтаннарга, хайваннарга, үсемлекләргә. Үсемлек. Үсемлекнең нинди бер махсуслыгы, хус, хусус. Үсемлек беркайчан да әйтмәс, кайчан аңа бассаң, беркайчан әйтмәс. Э, кая басасың син? Шуның өчен әгәр дә кеше хакы бозыла икән, хак. Минем сөйләгәннәр әлбәттә мөселманнарга махсус. Хак дигәнебез инде ул нарушение прав Беларуси. Улар кан якларга тиеш. Әгәр кеше әйтә алмаса, мәсәлән, кеше эштә эшли, заводта әйтик, заводта эшли, и заводта эшләгәндә Бригадир төркемгә дополнительно бер эш куша. Өстәмә. Араларында бит инде күбесе уянык, уяу, ә берсе шундый әйтик скромняшка. И әйтә, әйдә син эшлә. Заводта, фабрикада шулай була. Теге эшли бит инде, мескенкәем. Ә аннары бригадир килеп карый, эш эшләнгән, нәрсә әйтә, бөтен кешегә бирегә дополнительный премия. Менә бу кеше, который әйтә алмады, бригадир, бу эшне мин эшләдем, ялгыз, алар эшләмә дип әйтә алмагач, нәрсә була? Димәк, аның рухы түбән дәрәҗәле. Әгәр әйтә ала икән, димәк ки рух тәрбияле. Һәм дә әйтәм нәрсә? Мөселманнарга вәгазь, мөселманнар. Безнең бар фән, фикх фәне бар. Фикх фәнендә шундый бар тема мақасиди шәргъия дигән. Мақасид шәргъия. Шәригатьнең максатлары дигән тема бар. Бу биш тема. Бу биш теманы мөселман кеше должен защищать. Шуның бишенченең берсе ул да булса намус. Ягъни бу фарыз. Бу кеше эш эшләп, үзенең эш хакын алган вакытта Бер сүз дә әйтмәсә хуҗага, димәк ки, ул фарызны бозды. Бу фарыз иде. Намусны саклау. Бу макасид шәр'ия дигән шәригатьнең максатларына кергән фарыз гамәл. Монда әйтергә ярамый. О, скромняшка. Скромняшка түгел. Рухы түбән. Шуның өчен Бу рух хакында. Аңардан тыш бездә бар нәфес. Нәфес тә ике төрле була әлбәттә. Югары нәфес, түбән нәфес. Югары нәфесләр алар кемнәр? Йолдыз, күк, болыт, күктәге йолдызлар. Болар да югары нәфескә керә, түбән нәфескә дә керә, җирдәге, әйтик, протон, нейтрон, атом молекулы. Болар түбән дәрәҗәле. Ни өчен шулай әйтелә? Чөнки болар бүленә алмаган атом белән ядро, протон, нейтрон, нейтринка, алар түбән, түбән. Болар болар әйтелә түбән нәфес дип әйтелә. Вакытыбыз кыска, әлбәттә, шуның өчен мисал китерәм, пәйгамбәрләрнең аеручы, аермалы булган бер пәйгамбәр хакында. Аның исеме Гайсә пәйгамбәр. Иисус бар дүрт пәйгамбәр, дүрт пәйгамбәрнең бар исемләреннән башка дүрт э, дүртесенә дә бар Русча прозвище, татарча була. Кушамат дисәң начар була, чөнки ул эт түгел. Мәсәлән, Ибраһим галәйһиссәлам әйтәләр, Халилулла. Муса галәйһиссәлам Кәлимулла. Мухаммад галәйһиссәлам Хабибулла һәм дә Шушы дүрттән дүрттән берсе, ул да Гайсә. Аңа әйтәләр Рухулла. Рух, Аллаһ. Ике сүз, ләкин кушып укыйбыз, тәҗвид буенча була Рухулла. Аллаһның рухы. Получается, дух Всевышнего, ул прозвище присуще кемгә? Гайсә пәйгамбәргә. Гайсә пәйгамбәр иң аермалы булган Дөньяда кеше. Аңа әйтәләр изгеләрнең солтаны. Әүлиянең иң югары булган нәтиҗәгә ирешкән иң югары кеше. Аңардан да югары бер кем дә юк. Ләкин нинди темада? Әүлия темасында. Шуның өчен ишеткәндә игътибар белән ишетегез. Ишетмәгез ки, мин әйттем, пәйгамбәрләрдән түгел, ә әүлиялардан. Гайсә пәйгамбәр әүлия була аламыни? Әлбәттә. Әүлиянең мәгънәсе нәрсә? Аллаһка якынайган кеше. Пәйгамбәр якынаймаганмы? Якынайган. Әүлиянең икенче мәгънәсе дә ул дус дигән сүз, Аллаһның дусты. Шуның өчен бу кыска вакытта гына шуны гына әйтеп үтәм. Аермалы рәвештә Гайса пәйгамбер хакында. Безнең бар шушы сөйләгәнебез. Бу инде русча әйткәндә как введение гына. бұл уақыт сәбәплі способ приготовления, способ включения, способ, э, как завести, как, как воспитывать Аллана Сулярга, Вакыт җитми, шуңа пока введение гына. Шуның өчен хәтерегез яхшы булса, үткәннәрне үткәннән шулай кушып-кушып барырга ул вакытта яхшы. Булмаса андый хәтер, ул вакытта туры килә ачарга ютубны һәм карарга үткәндә нәрсә иде, бүген нәрсә. Тоташтырыр өчен. Чөнки аралар зур килә. Вакыт буенча. Шуның өчен без әйттек, бар дөнья тән дөньясы, бар рух дөньясы. Матди дөнья, мәгънәви дөнья. Безнең матди дөньяда бар йөрәк, русча сердце, гарәпчә фуат, то есть кусок мяса, кан куа торган бер прибор. Бу йөрәк. Ләкин аңа фуат дип әйтә гарәп телендә. Шунда аста бар калеб, калеб дип әйтә төрки халык, ләкин арабча кальбун. Менә анда Гайсә пәйгамбәрнең мисал китерсәк, күз алдына китерегез бер э, кәсә, стакан. Стаканда бар заварка белән кипяток. Заварка булсын әйдә Рух. Шулай була. Гайсә апаемнаныкы нәфс шулай, рух шулай. То есть чәй кипяток, ә бу кипток, бу заварка. Нәфес нинди? Кечкенә нәфес. Рух менә нинди. И нәфес рухка әйтә. Рух, рух. Анда бер акыллы, тәрбияле Зикер бетте. Аңа рухка бер нәрсә дә кирәкми. Ние? Чөнки аның бөтен ният, бөтен теләк, бөтен максат Аллаһтан килде, Аллаһка кайта. Шулай вакыт үтә, нәфс әйтә, нәфс рухка әйтә. Рух, рух. Әллә бер атка утырсакмы? Бер транспорт. Рух әйтә. Ние. Нәфс әйтә, яра, яра, яра, молчу, молчу. Шуның өчен Гайса пәйгамбәр һәр даим вакыт йөрде җыю. Шуңа әйтәләр, Мәсиху Мәсих Иса дип әйтә гарәп телендә. Мәсих Иса. Мәсихның мәгънәсе күп йөрүче. Күп йөрде, җыю, күп йөрде. Ләкин сез ишетергә мөмкин китапларда Мәсиху Даҗҗал дигән сүзне дә. Шуның өчен Гайсә пәйгамбәрнең мисалында шундый рух, шундый нәфес яшәде шундый кеше, өйләнмәде дә, баласы да булмады, машинасы да, машина түгел, аты да булмады, дөясе дә булмады, гел җәй йөрде. И Дөньяда бит нәрсә кирәк? Минимальный количество. Шуны алды, бетте. Бу булды Гайса пәйгамбәр. Башка пәйгамбәрләр юллары, ысуллары, методикалары бөтенләй икенче иде. Гайса пәйгамбәрнеке икенче, ул берүзе булды. Андый кеше бүтән юк. Чөнки шундый рух и шундый нәфес кемдә була ала? Юк. Киресенчә, вот шундый нәфес и вот шундый рух. Нәфес, нәфес. Может, Ай, кем эндәшә? Рух безнең бит нәфес шулай, ә рух шулай. Рух әйтә. Нәфес, нәфес, может, Коръән укыйбыз, а? И нәфес әйтә. Ния? Молчи, молчи, молчи. И рух әйтә. Нәфес, нәфес, может, мәчеткә барып киләбез, а? И нәфес әйтә. Ния? Рух әйтә. Молчи, молчи. Рух не? Менә рух. Вакыт үтә, рух әйтә, нәфес, нәфес. Күптән зикер кылган юк, может, зикер кылабыз. Нәфс әйтә, не? Рух әйтә, алчу, алчу. Не, кечкенә, безнеке менә. Шуңа менә шушы ноктадан